在上一期的视频里讲到，皮肤表皮的五层结构，尤其是角质层和皮脂膜，对保湿、防御外侵都很重要。如果过度洗脸，让皮脂膜脱落、角质层受伤，就会产生皱纹，还有其他的皮肤问题。真没想到，洗脸这个日常生活，竟然还有产生皱纹的危险度。 又想洗得彻底干净，还不伤害皮肤，真的要关心一下如何正确洗脸了。皮肤科医生也说过，护肤美颜一定要从洗脸开始。喂，你们在搞笑吗？洗脸还要学吗？太小看人了吧！平时看到眼花缭乱的洗面产品，有瓶装、乳液型的。 有叫牛奶固体香皂的，有油膏状的，还有果冻样的，最近还出了用日本酒做的乳液型的呢，太不可思议了！不想了解了解吗？尤其在日本，周围太多人看上去比实际年龄要年轻很多。对呀，我的邻居六十岁了，真的看上去却像四十多岁。他们到底怎么做到的？ 还是要了解一下。研究了一下，发现洗面产品虽然很多，但里面都有一个重磅的秘密武器，就是界面活性剂。它的核心功力就是减小表面张力。这个界面活性剂的分子单着的时候，就像个气球，大头是亲水基，另一头就是疏水基。 疏水机这头是可以和油性、脂质类物质亲和的，分子多了的时候就排列起来，不仅用疏水机那一头去和油性物亲和，还会把它们包围起来，形成一个小球形，这也是洗面产品可以清除油脂的功力所在。界面活性剂分子的亲水基部分，有的带阳离子。 有的带阴离子，有的阴阳离子两种都带，有单一电荷离子的一般作用都比较强，阴阳离子两种都有的，一般作用比较温和，也有不带离子的界面活性剂。界面活性剂轻松去污去油的能力是怎么实现的呢？第一是通过乳化作用，就是水。 包裹了油，形成小球这个过程，乳化作用可以把脸上的油脂以及附着在油脂上的自然脱落的角化物和水调和。有了这个作用，面部的油脂不需要过度的搓洗，就可以很容易的被水冲掉。第二是分散作用，就是对灰尘、粉末样的物质来说的。 界面活性剂先和它们亲和，然后就可以把它们分散到水里，再用清水一冲也就干净了。第三是起泡作用，界面活性剂可以借着空气把皮肤表面的水分变成泡泡，这样皮肤表面的水成分，比如汗液，也可以很容易的被清水冲洗干净。 所以用了洗面产品，不需要用力过度的摩擦搓洗，只要轻轻的、柔柔的、涂抹样的清洗，就可以洗干净，也不伤害皮肤。天长日久，护肤美颜的效果一定会显现出来。皮肤科医生还提醒：，一般一天内洗脸不要超过两次，毛巾也选用柔软。 吸水性好的，轻轻擦去皮肤表面的水分即可。不同年龄、人种、性别的皮肤都有各自的特点，有的油脂分泌旺盛，有的干燥，有的对紫外线敏感，有的还正处在皮肤的一些疾病状态，总之各不相同。所以有的洗面产品直接配合了保持皮肤表面弱酸性的成分。 增加皮肤的自身保洁、防御功能。有的产品还增加补充角质层里保湿的成分，在以前视频里讲过，日语叫塞塞拉密多，细胞间脂质这个保湿大将，还有维护皮肤全层湿度的玻尿酸，它们对于干燥型皮肤维持良好的油脂平衡很有益处。 有的产品还配合了抗炎成分，比如甘草酸，这对有青春痘和过敏性的皮肤，除了清洁，也有一定的治疗作用。总之，正确的洗脸，不仅包括具体方法，也包括选择适合自己的洗面产品。如果你喜欢我的频道，请订阅我的频道。 并打开小铃铛，也欢迎在视频下方留言互动，非常感谢。